Kaixo, ea nola kontatzen dudan hau. Atzo, etapa amaitu eta donibane garazira joan ginen, atxalde pasa. Eta bidarra ira itzultzera gindoa zenian, ezin, zulatuta zegoen autokarabanako gurpil bat, izkina baten aurka emandako kolpea edota naite egindakoa. Arrazoiak gutxi ardura zuen. Orain, hori amorra amorrazioa. Atzo larun bat gaua zen, eta asistentziakoak gurpi egoki bat ekarri zain donibane garazin bertan kieto geratu gara, ezin mugitu, hanka bat gutxia horekin. Taksian etorri nez bidarraira, txofer euskaldun jator batekin. Kostatzen zaidan ez isilik egotia, zazpi bidaiaren berri eman diot, goitik behera. Zue baino gehiago dakila da. Bidarraira ekarri nau eta nobilia zubian ekin diot egunari, errobi gainetik pasa eta bidarraiko kasko alderantz hartu dut. Errekazuloa atzean ustean, giroa azkar epeldu da, eta arropa soberan izaten hasi Kaskoan, Eliza eta frontoia pasa, hauek utzi eta GR Amar ibilbidean gora joan naiz urrunean ikusten nuen zain neukan mendia, iparla. Ia, taksistari kontatu badiot zazpi bidaia zer den, hemen ere kontatu beharko dut zerbait, ezta? Atzo nioen hartzamen dizela zazpi bidaiko laugarren tontorra. Berez, egunero igo ditut mendi tontorrak, magina bat da. Zergatik diot orduan atzokoa laugarren azela? Ia, akordatu, lehen etapan esan nuen aldamin zela lehen tontorra, gorbeia bigarrena. Aketegi hirugarrena eta hartzamendi laugarrena. Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Lapurdi, urren ez urren. Provintzia hauetako tontorri garaienak dira. Ados, gorbeia Araba eta Bizkaiko mugan dago. Arabako tontor garaiena da, baita Bizkaikoa ere eta bizkaiko bigarren tontorri garaiena da. Gorbeia bizkaitartzat jo izan manu, arabarra herri jo behar nuen eta txo, lekutan zagok hori, oinezean zazpi tontorrak lotzeko. Beraz, hortxe nire sekretutxoa. Provintzia bakoitzeko tontorri garaienak lotzen diardut oinezean. Laui igo ditut dia da, hiru falta zaizkit. Segi, mendien zerrendak begiratzera, urrengo irurak zeintzuk diren ikusteko baina bidean badaude ezagutzea nahi nituen makina bat paraje eta mendi. Eta iparla horietako bat zen. Beti behetik begiratu izan dut eta zeinen elegantea den bere silueta malkartsua. Beste batzuk enituen ezagutzen, eta sorpresa ederrak eman dizkit bidaiak orain arte. Oleta, etxegaratetik lizarruztirako tartea, ireber eta soratxipi inguruak, alkurruntz piramide elegantea, ederra izaten ari da. Lehen esan moduan, GR Amar ibilbidean gora joan naiz eta primeran dago markatua. Zazpi bat kilometro daude errobi gurutzatzen duen zubitik iparla tontorrera. Igoera mantxo dut. Egun luzea neukan eta aurretik autokarabana eta inakiren asistentzia barik. Indarrak gordetzea hobe. Txo, hori gozatua goian. Nolako ikuspegia. Pirinioek zuri jarraitzen dute, eta han iren tontorra erraz nabarmantzen da besteen gandik. Hortik aurrera, ez naiz hasiko mendizenak esaten ez dakizki dakizkidalako eta mendizales nop moduan geratzeko gogorik ez daukadalako. Beno, eta erridikulo galanta egin dezakedalako. Makina bat mendizalerekin gurutzatu naiz, iparlako mendilo erro osoan dauden tontortxo guztietan. ardiak eta hauntzak barne. Nafarroa garaia eta beherearen arteko muga egiten duen mendilerroan zehar gustora ibilinez eta goikaldean pare bat kilometro egin ostean harrietako lepora jaitsinez. Thank hemen beharko luke peiok. Mendiko bizikletarekin igotzeko asmoa zeukan, goizean bide bat iruditu zaigulako zegoela lepo honetaraino, baina audio bat bidali dit esanaz, etzegoela biderik, eta ezin txango zuela iritsi, lastima. Hor, basoan sartu eta berrez gora, bustan zela itontorrerantz, gainez gain. Mendilerroaren parte honetan ere, gora behera egiten duelako bideak, Hemen jada etzen hainbeste mendizale ikusten eta bikote batekin soili gurutzatu naiz. Eta guztan zelaitik behera, baigorri aldera. Ni horrantz joan naiz, baina izpegira ere joan daiteke. Ai, nola maite dudan bizikletan izpegi egotzia. Mila metroak justu antxean gainditzen dituzte iparla eta bustan zelaik, baina desnibel desente dago bidarraitik gora eta ondoren baigorrira behera. Luzea egintzait, baigorrirako jaitsiera. Hori bai, haimestetan entzun dut bonjour agurtu ditu dalmendizale mendizale guztien gatik, ezen aio esan didan neskak baigorrirako jaitsiera alaitu didala. Eta akordatu naiz, laska txikik xalbadorri bertso batean esandago batekin. Aizu Xalbador, mugaz arustik inor galdetzean ala, esan zaiozu hemendik ere euskaldunak bagerala. Nol aldatzen diren denborak, kamarada, eta mugaren bialdeetan aldeetan, eh? ez onerako. kilometro inguru nera matzan baigorrira iritsi nahi erako, enaiz erdigunetik pasa, rubi zelaiaren albotik baizik. Bere ala gurutze handi bat eskubian utzi, eta donibane egarazira doan errapidetik ekin diot eta paren azken zatiari. Egia esan, uste nuen errepide bazterretik joango nintzela, baina futbol zelaia pasa eta gutxira, kotxei joaten utzi, eta bide batean sartu naiz. Eta ondoren mendibide batean. Atseginagoa, nabarmen. Eneuka inolako espektatibarik eta parezati honetarago. Beti uste dugu mendiga jurren zonaldea dela polikena, Baina jara mendiaren magalean dagoen arantxiki hau oso polita iruditu zait. Aurrera jarraituz, irulegi herritxora iritsi naiz. Herriko etxea, elizatxoa eta frontoia. Munoa mendiaren begiradapean zeharkatu dut irulegi. Azkarate alderantz hartu dut ondoren auzobide lasaian zehar oso pozik nindoan. Eskuinoko kuadri zepsa ondo zegoela zirudien, emara gabe. Gainera, oroitu dezagun nola hasi dudan eguna. Bate Bat edo bestean geratuko zen, gurpilari begira, amorratuta. Eta pozik nago, nik ez dalako hori egin. Hemen nago, nire kasa egiten etapa. Usabiagak esango luken moduan, babak entzetik ateratzen. Justu txahal batzuk, kaiola bitxi batzuetan giltzapetuta zeudela ikusten ari nintzela, ara non azaldu den peio gixagoak makina bat kilometro egin ditu gaur. Tira, alakoak ere gertatzen dira. Elkarrekin zeharkatu dugu azkarate, ondoren uarte garazi eta bertan geneukan gaurko helmuga. Hogeita mar kilometro eta mila metro positibo pasatxo izan dira gaurkoan, dena nire kasa eginda. Udamertan egon ginen uarte garazin eta polita izan da herriko plazatxotik pasatzea, bere frontoi eta elizarekin. Zazpi etapa, berreunda hogei kilometro pasatxo, zazpi ontorretatik lau igota, eta gertatu diren gauzak ikusita, bada zerbait. Pozik, oso pozik iritsinez doni garazira, ia autokarabana osatu den. Ah, jo, biba gu, eta eskerrik asko horregote harren bezarkada estu bat.